Eva, cariño, sabes que soy un cazatalentos, por eso te elegí a ti. Sé que te ha dejado tu novio y estás engordando como... En fin. Necesito la historia que me prometiste hace un mes, y la necesito ya. Tienes doce horas para mandármela por correo, si no, ya puedes empezar a buscarte otra gente. Voy a ponerme cómoda, querido. ¿Qué? No le matas. No llegas a matarle. ¿Cómo que no? No habíamos quedado en que este era final de la historia. No. No has entendido nada. Este es el incidente incitador. ¿El qué incitador? Sí, el detonante, el desencadenante, el catalizador, el gancho dramático, la, llamada a la aventura. El primer punto clave de la estructura del relato cinematográfico. Me explico. Sacas la pistola. Sales del baño. La cargas. Apuntas a Rafael entre ceja y ceja. Le miras sus ojos, su nariz, sus labios. Y apartas la pistola y le vuelves a besar. Pero Eva, habíamos quedado en que iba a dejar de ser una vulgar puta y me iba a convertir en una trepidante asesina a sueldo. No me jodas. Sí, sí, sé lo que te dije. Pero recuerda que la que manda aquí soy yo no me calientes, que te borro y pongo a la rubia que tiene las tetas más grandes que tú. Vale, muy bien. ¿Y cómo pretendes seguir la maldita historia? Por si no te has dado cuenta, te acabas de enamorar. El tango, el roce de sus manos en tu mejilla, el suave beso frente a la cama. Todo en él te atrae. Su dulzura y delicadeza, su percha, su su, en fin, todo. Es un galán. Soy puta. Iba a pagar 20 euros por pasar una noche conmigo. Está casada y tiene dos hijos. A mí me parece un capullo. Bueno, me da igual lo que pienses. La cuestión es que no le vas a matar. ¿No te das cuenta de que acabamos de entrar en otra dimensión? La fuga. El conflicto. ¿No te parece mágico? Aquí tienes tu final mágico. ¿Qué estés haciendo? Hola, jefa. Isabela y yo hemos estado charlando en el baile. No queremos seguir trabajando contigo, queremos ser libres. Venga, chicos, seguro que podemos hacer algo. ¿Qué queréis ser? ¿Estrellas del rock? ¿Magos? ¿Presidentes? Tengo mucha imaginación, seguro que llegamos a un acuerdo. Se acabó, querida. Ha llegado tu fin.